皆さんおはようございます今年も、えー、鬼ヶ代里へ、えー、来るのをすごく楽しみにしてまいりました、えー、天気もよくですね、えー、気持ちよく、えー、今日4回演舞ですけれども、えー、楽しんでいただけたかなと思いますそれでは行ってみたいと思います入るところはきっとあるある日お城の子猫たちが Never 9時半からこんな元気な人たちいるでしょうかありがとうございました千代蓮北展会でした千代連北展会の皆さんありがとうございました